की करब करही नुनु यते कानेब करे है चुप करा के सुता दीन है सुते ना नुनु दिया हो अली रहे कांदी कांदी के सुतते कैसे ना भूखल है की और ना गोदिया में सुता तोरा देखेब करहियो कखनिए से झीट झाट रहे में फुर्सत ना रहे कखनो सुते ना नुनु दिया हो हमर गोदिया में आई के फुसला के सुता ने खाली रतिया में हल्ला करे करही एकदम तोर से कोई काम न होवे हो oh, एगो बच्चा न समरे हो तोर से मनैला बात चंगा करे परेशान मानताऊ कौन की तोरा सीरियलवा में एकदम गड्डाल रहही सगरे घरी देखे घरी एकदम टीवी में सगरे घरी ध्यान पिया बरी भर पाज गलो चंगा जाना माई की बोल ली गे यार कुछ ना सूझे हो तोरा एकदम ई कौन हंसा हको चंगा या या बरिए बर बाज गनु छुआ जाना माइक की कहली बाज गलिए की बाज गलिए छुआना जल में भी तब तोरा की खाली खिया खिया के मोट करबाओ यार यहाँ टील बने बाओगे मुट के भिजा दो हो साया यारो सारी बड़का नुनु के कहिए खिलावे ले पुरिया मर्द टिके अब रोज दारू तारी देख हम तो आज एक बेर कह देब कराइयो हमर चैनल नाय काने चाहिए चाहे घर में तो काम कर चाहे ना कर बड़कनु नु चल जहां रोज खेलाइले पियाया बरी पर बाज गनु छुआ जना मैं तब हमरा की कहई बाज गेल ये काहे बाज गेलिगे तोरे ने करल धरल हको तब याब या भी काहे कुन मुना करैना नुनुक पिया करब वो तो खटिया बड़का नुनु से ज्यादा है छोट का हटा पाटिया तब तो ना जाना ही हमर बेटा हका है हमरे लखन में रहता है एकदम शान से मानै ना बात छवा करो है बिना तब की करियो हम तोरा पकने खच खच इधर ले हलो या या बड़ी पर बाजी के गेले जंगा जना मैं तो लाइक करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अंदाज में तब तक के लिए बाय